siap, siap, siap. Cetek-cetek. Gigal. Cetek-cetek. Gigal, gigal kui. Cetek-cetek proklamasi. Satu, dua, Waduh. Waduh. Waduh. Waduh. Ya. Detik-detik pembolongan. Mundur. Mundur. Mundur. Bis, mantap sih, oke. Oh ya. ya. Bapak Sirin. Awas, awas, awas. Oye, oye, awas, oye, wih. Amblas mana? Di banter mana nih, banter?